Ayo. Bisa ta? Mga pulis na eh. O Kung sa toyo? Mag-istorya na kami. Pila magkabaw? Lima. O kamo rin na mag-istorya na. Ganun yapil-yapil pa man ko ninyo. Mag-istorya oh. na na mo Oho. Hoy! वापस रख उसे आयो रे मां वापिस लागू से